زي الصاروخ طلعت تتجوي مش معدي هتخش معايا مقارنة تخسر مش هتعدي طالع من الخناقة ما خدتش فيها خدش الناس قالوا انه مكلك طلع ما خدش من الطلقة في ظهري يا غبي دي ما جاتش سهل انك تنزل تلعب صعب تكسب ماتش ولو العافية ورايا بقى ready, ready, ready. هيواجهني هدوش ندم على حقي هاخد حقي لا معلش ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفرش